Assalamualaikum Nama saya Nasrin Hari ini saya akan bermain ni of Empire 2 DE Saya akan bermain sebagai Britain Civilization Silly dan berlawan uh, random AI uh, bermain di moderate difficulty dan bermain di arena difficulty moderate sebab ini hanya sebagai testing. Okay, let's go. Okay, di sini kau lihat uh, masuk dia game saya terus buat dua rumah dan uh, kumpulkan sebanyak mungkin kambing yang ada di sekitar kawasan rumah. Ready, lagi ke kambing boleh ambil uh, tak ada Greaton Gadara Yay Pokok nak ambil kat mana guys Yes, Oh sini Bulden Jauhnya Ni main apa yang nampak musuh eh Sorry ya Kat sini saya akan cuba mengumpulkan makanan sebanyak 500 Supaya upgrade ke next ke feudal Okay Ready, correct, yay Kat sini kau lihat Aku nak buat meal dekat tepi Buat berry tu Tapi Overway tak cukup kayu tau <laughs> Atau aku buat macam ah, Aku tak jual berry tu dulu kan Lepas tu aku pergi hantar dua orang Pergi tebang pokok Kat sini orang lihat Aku tarik uh, Haiwan buas tu Ke town hall Supaya dapat Tip dia daging dia Rupa-rupa ni guys Ada dua tau haiwan buas ni Aku tak perasan lah Ada dua Kalau dekat Nampak kat sebelah pagar tu punya ada satu lagi haiwan buas Masanya aku main uh, Game ni solution kecil tau oh. Aku nampak jam Satu je nampak Sebab biasanya Ada haiwan buas ni Sebab ada dua So aku pelik Mana satu lagi Aku nak cepat So aku macam malam tak Aku ambil je satu So uh, Tu lah Sebab aku ambil lagi satu ni Dah Tu yang aku naik lambat tu Fidel Edge Okay dah Sekarang saya sudah Upgrade uh, Tengah nak upgrade Fidel Edge kan? dua sekarang aku dah sekarang aku dah upgrade uh, eh, Fidel Edge sedang nak upgrade iaitu dia menggunakan 500 food makanan untuk upgrade ke okay, uh, eh, orang kata apa generasi seterusnya macam memodernkan lagi kampung tu ke yang kedua yes Mandato. Yes. Equilin. Yes. Yeah, yes. Yes. Equilin. Dekat sini korang lihat aku keluarkan dua villager daripada base aku keluar untuk aku nak buat satu strategi yang aku tengok kat YouTube dia buat wall dekat luar dia tutup supaya kita kita dapat besarkan wilayah kita dekat luar tau so macam nanti kita boleh buat building bangunan lebih banyak lah, macam lebih luas lah kira kat sini korang dengar macam ada bunyi lonceng tu maknanya dah upgrade lah kita punya generasi bangunan kita ke generasi yang kedua iaitu feudal age dekat Fidel age ni barulah kita boleh buat stone wall untuk nak tutup lah tadi yang aku buat yang kata nak buat strategi yang kat youtube tu kan so ni aku buat lah wall nak rush kali oh, ni kau nampak aku nak cuba nak ah. mining batu pula untuk nak cukupkan batu untuk kita buat wall dengan castle untuk generasi kampung yang kedua eh ketiga Dekat sini korang nampak aku cuba nak buat bangunan iaitu blacksmith dengan barrack Iaitu bangunan untuk kita naik ke generasi ketiga Iaitu kita kena bina dulu bangunan-bangunan tertentu Baru kita boleh naikkan generasi kampung kita iaitu generasi ketiga Dekat sini korang nampak aku dah siap, hampir nak siap dah wall aku Iaitu aku dah tutup dah laluan Iaitu aku membesarkan wilayah aku Dan tadi korang dengar macam ada bunyi eh, Annoying uh, tadi tu kan Itu menandakan populasi Populasi kampung kita ya, dah penuh Iaitu kita kena buat rumah kecil tu Yang tadi korang nampak aku buat rumah kecil tu Untuk tambahkan populasi kita Supaya kita boleh buat lagi banyak uh, Villager Bulden. Yeah, yeah. You're so Yeah, you're so right. Kat sini korang lihat Aku cuba nak besarkan lagi oh. tanaman padi aku Oh ada satu lagi Dapat buat makanan Iaitu kita kena naik ke generasi ketiga Dengan dapat 800 makanan dan 200 gol. Kat sini silapnya aku patutnya uh, Pindahkan orang yang kat gol Ke tanaman padi Sebab korang lihat aku punya gol dah sampai seribu guys tu Sebab tu dah cukup lah tu Sebab nak naik ke generasi ketiga menggunakan 800 je food so ya yeah, tu silap tadi kita nak main apa acu je kot kat situ korang nampak aku buat uh, itu merupakan bangunan archer eh itu aku buat dua bangunan archer dan aku akan buat satu blacksmith lagi ke di luar blacksmith ni function dia untuk kan? kita upgrade uh, macam armor ke macam jarak jarak anak panah tu boleh pergi So aku buat dua supaya kita dapat upgrade lah Dengan cepat lah Cepat lah naik, cepat lah naik Kat sini, kat sini aku dah bengang tau Uh, musuh aku dah generasi ketiga dia punya bang bangunan dia kan so, macam Dia hari eh, aduh lambat dah main Selalunya aku tak main lambat je ni Order oh, biasa lah normal Aku first time record macam ni lah Okay dan Ready. Dan eh, kat situ kau nampak aku buat satu town center dan aku buat lagi satu town center untuk, lagi, untuk naikkan kita punya produksi macam villager kita sebab kalau ada satu je town center kita hanya boleh buat satu village pada masa yang sama kalau town center tu ada banyak kita boleh buat sekali dua village so lagi mudah lah macam tu mempercepatkan lagi kerja hmm. buat mon- eh situ kau nampak aku buat aku cuba nak buat monastery iaitu monastery ni untuk kita kutip uh, relic di mana relic ni sebut satu objek dekat map tuan putih ceritakan kutip dia akan memproduksi gol sebanyak satu gol ke dua gol per minit tak ingat lah macam tu lah kalau makin banyak kita kutip relik tu makin banyak gol lah kita dapat dalam pada masa satu saat ke dua saat macam tu dekat situ kau nampak hmm. aku ada buat bangunan iaitu bangunan kasel iaitu kita boleh buat bangunan kasel tu di mana kita berada di generasi ketiga kasel dia tu nama dia castle edge um, ke situ lah baru kita boleh buat hmm. bangunan castle hmm. tu di mana ia akan mengeluarkan special unit untuk civilization kita iaitu negeri eh negara sudah lagi ada tak tak Okay, uh, kalau itu korang nampak uh, aku cakap pasal relic Itu uh, relic yang objek yang tadi tu aku cakap objek tu aku dah kumpul dua setakatnya kumpul dua ke tiga ke lah tadi uh, di situ sebelah castle tu kau nampak aku ada buat satu bangunan iaitu bangunan university bangunan university tu uh, ada untuk upgrade upgrade jugalah di mana upgrade so, boleh untuk dia terlebih kepada upgrade uh, bangunan dan penyerangan. Yo. Dia curi guys oh, Kat sini kau nampak aku pun dah buat askar aku Askar special Dan aku buat pagar dekat sebelah castle tu Ya sebab kau tahu pagar macam ni Aku punya askar aku nak serang kat musuh kan So dekat situ aku nampak kat map lah Aku nampak macam ada merah-merah tau kat, dekat pagar aku Aku nak kan dia attack kan Rupanya dia pergi farm gold tau lah, oh. So aku macam eh attack je dia punya gold dia sebab apa Kita tak boleh biarkan musuh dah ambil gold banyak sangat Sebab gold ni orang boleh pakai untuk produksi askar So kita kena kurangkan gold dia ambil Okay, kat situ kau nampak aku dah cuba nak attack musuh Itu aku gerakkan semua askar aku ke depan Dengan apa tu Satu penem, penembuk penembuk bangunan atau dinding Kau nampak macam ada kereta tu tu Bukan penembuk tu Dia bukan askar zaman dahulu punya lah Dengan satu apa ni Satu benda yang kereta bergerak tu yang dia baling batu tu Lepas tu aku gerakkan mong aku Aku gerakkan mong ke depan supaya boleh heal aku punya archer lah kalau dia kena attack Kat sini kan aku dah pegang tau Aku nampak musuh dah ada satu gerabak besar yang boleh baling batu dari jauh Aku macam ish Aduh Kau nampak bangunan Aceh aku dah musnah kat situ Aku macam eh macam mana bangunan Aceh aku dah musnah kan? <laughs> Tak ada benda masalah aku tengok kat belakang ada satu gerabak besar yang paling batu yang daripada jarak jaruk Daripada jarak jauh tu kan Aku macam lah buat jijik ni aduh ay, Aku dah tak ada lagi benda tu kan Macam tak apa aku teruskan aku teruskan je Ya Allah Aku curi ke? Ya Allah Kat sini korang mula nampak aku punya askar semua uh, Masuk dari baik dalam pagar Semua aku macam aduh kena buat something ni Kena buat something ni Tak boleh ni Ya Tuhan Kat sini korang nampak ada satu apa ni orang yang bawa motor berjalan tu kan itu pun salah satu dua tembak bajak jauh So dia pergi tembak aku punya mong tu agak azam Terus mati terus one shot Lepas tu aku rupanya kan Kau nak tahu tak Aku punya castle punya kena attack dengan Satu gerabak besar tu, tu Yang boleh batu pada jauh Aku macam Ah GG lah ni GG Lepas aku tengok lah, Aku pun dah siapkan satu lagi castle Kau nampak kat atas ada castle lagi satu tu macam backup lah Supaya Kalau ni musnah ada lagi satu kan Tu macam tu lah kau nampak dia kan Pagar aku pun dah musnah kan Aku dah risau ni Aku askar pun tak ada Dia macam mana <laughs> So aku macam Aku buat je lah uh, Bangunan untuk uh, Macam gerabak-gerabak tu kan Aku buat bangunan tu banyak sikit Supaya aku dapat produce lagi banyak lah So dekat situ aku pun buat bangunan stable Stable ni bukan bangunan kandang kuda lah So uh, aku akan buat askar kuda untuk attack uh, gerabah besar tu pada jarak jauh so aku pun buatlah dua stable kat situ kau nampak aku cuba nak beli batu eh tapi tak cukup so aku jual lah kayu sebab kayu aku dah berlambat kan so aku jual kayu ada gold aku beli batu aku beli batu untuk nak buat kasa lagi satu ni supaya untuk backup backup lah kat situ kau nampak aku nak buat askar kuda uh, attack gerabak tu kan so dia dapat dapat musnahkan gerabak tu dia je dekat lah kat sini aku tengah planning nak gerakkan gerabah tu supaya tak kena tembak yang tembak kita tu dia macam orang dia, dia merupakan special unit bagi Turki iaitu Turks dia pegang macam tak tahulah macam senapang senapang gunpowder kan dia tembak Kali tu aku buat tower untuk apa nak tolong lagi lah kita punya archer kan Nak tolong support Foreman. Tu omong pun aku gerakkan ke depan Kau nampak aku punya special unit ke depan tu Nama dia dah nak mati kan tu nanti Tu dia kan? boleh heal lah Kita punya special unit tu Askar kita kan Kat situ kau nampak dia cuba nak buat castle Dia buat castle so, aku macam Eh sempat ni kita nak musnahkan Apa per, dia punya villager dia yang daripada bangunan tu kan sebab bangunan castle ni dia leceh tau satu bangunan castle ni dia punya HP dia uh, besar tau dalam berapa lah, ribu. tak so dan castle ni dia istimewa dia boleh tembak aca sama dengan tower lah so kena musnahkan lah Dekat, dekat sini aku dah yakin dah sebab akar aku pun dah mula ramai So kat sini kenapa aku buat gerak, apa gerakan gerabak kereta aku tu pergi musnahkan castle. Sebab gerabak yang penebuk kereta ni kan dia dia lebih efektif tak ada bangunan dengan uh, wall wall. Kat situ, kat situ kau nampak dia punya bangunan castle yang separuh siap pun dah musnah dan aku gerakan gerabak penebuk aku tu bagi pecahkan dia punya wall tu dia punya wall pun dah nak dah nak hancur tu so aku prepare kat situ korang perasan aku pun dah ada gerabak yang boleh banding batu pada jarak jauh tu so aku arahkan gerabak tu pergi attack castle yang besar tu satu satu lagi gerabak yang kereta tu aku pergi attack castle yang bawah ni situ kau nampak dia orang punya castle yang besar kat atas tu dah, dah musnah so kita akan musnahkan satu castle kat bawah tu sebelum kita masukkan askar-askar yang lain lah sebab kalau kita masukkan askar yang lain nanti castle tu boleh bunuh kita punya askar yang gerak-gerak dekat-dekat tu sebab castle yang dia boleh tembak archer kan dan archer yang dikeluarkan oleh castle pun berlambak dalam banyaklah dan kasa lagi satu pun musnah dan kat sinilah baru gerak dan askar-askar yang jarak-jarak dekat tu kita masukkan ke dalam dia punya apa wilayah dia I don't know Alright guys uh, apa saya berjaya kalahkan Moderate uh, Turks Dalam masa 36 minit uh, So untuk penerangan Ban di sini uh, Agak kekok Sepatutnya Tak selatan yang berlaku Macam tak cukup population Eh, lambat naik feudal age ke eh, naik lambat naik imperial age patutnya tak sepatutnya berlaku uh, <laughs> mungkin ni kekok okay, first time uh, record benda ni pun Manja, sampai so, AFK so nak beri keterangan di mana sini saya bermain sebagai Britain melawan Turks Turki ya Turks Turki ya So, Britain dia punya apa ni special di the special unit dia ialah uh, ah, longbowman di mana anak panah dia boleh anak panah daripada jauh jauh daripada anak panah yang biasa uh, ya ini salah satu bukan civilization favorite saya favorite saya iaitu Britain sebabkan ini menggunakan anak panah dan uh, dia boleh serang daripada jarak yang jauh okey Okay, di sini tengok uh, ekonomi musuh uh, Dia <laughs> membuat banyak sangat bangunan Normal Oh, di sini dia dah start farm kayu di belakang Kerana sudah tak muat di belah sini Okay hmm. Masa awal tadi, perasaan tak? Saya buat wall dulu supaya saya dapat uh, keluasan yang lebih besar di mana game ni bagus kalau kita dapat uh, luasan yang besar. Hmm. Okay, di sini saya straight uh, fokus kepada special unit dengan uh, Onega. Itu supaya dapat mudah me menjatuhkan bangunan ataupun wall musuh di sini saya membawa villager uh, supaya saya dapat membina seperti tower ataupun monastery di mana monastery untuk iaitu di sini monastery untuk ambil relic iaitu uh, di sini musuh ada satu ada yang ada bendera maksudnya ada relic di dalam monastery ni so saya mungkin kalau dapat tembus ke bahagian dalam ni saya akan dapat uh, curi relik dia dan saya akan buat monastery kat dekat dekat sini. Di sini saya buat omong untuk heal heal saya punya archer. Uh, itu sajalah untuk video kali ini. Uh, terima kasih kerana menonton. Uh, harap uh, korang enjoy ya semua. Alright.